Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on va commencer. Alors, un instant. Ok, طيب. Euh, ok. النهارده هنبتدي euh, page 25 كنا تكلمنا المره اللي فاتت على النهارده هنبتدي page 25 كنا تكلمنا المره اللي فاتت على الفيديو بخش او المستقبل القريب Donc, euh, rappel, تذكير. Pour parler du futur, عندنا verbe aller plus verbe à l'infinitif. <coughs> verbe aller ده بي- بيتعمل له conjugaison اوكي وبيتحط الفيرب اللي انا عايز اتكلم بيه في ال- في المستقبل بيتحط في المصدر. يعني هنا je vais faire une randonnée ده الفيتور بروش بتاع verbe faire. اوكي حطيت قبليه هنا euh, je vais. اوكي verbe aller. Euh, demain je vais travailler اوكي ده الفيتور بروش بتاع verbe travailler. اوكي حطيت قب- قبليه برضو verbe aller. دي احنا عارفينها ان او هي بمعنى نو بس بنستعملها في اللغة العامية في la langue familière. طيب aujourd'hui عندنا هنا deux exercices يقول لنا observer les constructions ci-dessus compléter ci-dessus يعني أدناه اللي هما دول compléter نكمل هنا عندنا une phrase في ال في ال présent le verbe هنا في ال présent aujourd'hui je fais دي آه، تنس طب لو هحط ال verbe ده في الفيتيو بروش هيبقى هيبقى ازاي؟ هنبتدي بمدام ما كنتش معانا المره اللي فاتت صح؟ اه بس انا يعني هحاول اوكي حاولي <laughs> اوكي آه، هقول demain بدل اجوردي ولا آه، هي مكتوبه already هنا مكتوبه déjà اه sorry ده مكتوب هنا مكتوب دوما بعدين je. هنحط verbe faire ده تري بيان جو في فير فير Oui, oui. on euh, Deuxième phrase. Euh, la phrase aujourd'hui nous regardons un film à la télévision. dit le futur proche. Ok. Euh, demain, nous, nous, nous allons. Nous allons. Nous allons regarder très bien regarder Un fi- في infinitif film. بالظبط un, un film à la télévi- euh, télévision. télévision Télévi- télévision. Très bien. Mélissa, F- Noémie, Florent et Lucas font des projets de week-end. يعني بيعملوا plans le week-end. Des projets de week-end. Imaginez ce qu'ils disent. آه، نتخيل ايه اللي هم بيقولوا لبعض. Utiliser بيقولوا لنا نستعمل الأفعال دي. هندي دي زيكزامبل كانهم هم بيكلموا بعض لي كات بيرسوناج دول او الاربع بيرسوناج دول طيب احنا عندنا هنا 11 فيرب 11 فيرب ممكن انا اعمل واحده اول واحده وبعدين آه، كل واحده تعمل خمسه يعني كل واحده تعمل 5 phrases كلهم في الفيتيو بروش وكل verbe في اون فراز في جمله يعني كل واحده تعمل خمس جمل انا هعمل اول واحده اول verbe مع فيرب الي مثلا moi واحدة بتتكلم عن نفسها واحدة منهم أو واحد بيقول moi le week-end جو في ألي على بيسين أنتم ممكن تكملوا الطريقة دي داكوغ أو بطريقة أخرى يعني كل آه، تتخيلوا الجمل اللي أنتم عايزينها بلي فيرب دول donc voilà قدامنا 3 minutes ونصلح و on corrige Et on corrige نصلحه دلوقتي اون انفوا كنت بعته طيب هو المفروض ده dialogue ما بينهم d'accord اه شيت سوري آه، اوكي ده dialogue يعني هما بيكلموا بعض مش واحد بيكلم عن حد غائب اوكي داكور طب ما انا كده هعيد الجمل كلها لا انت هتغيري بس ال sujet بدل ايل هتحطي مثلا جو آه، او نو لو واحد بيتكلم باسم الجروب كله اوكي مم. او فو وتحوليها لسؤال او tu ممكن كذا حاجة يعني غير إيل وإل Ok, d'accord. Je vais regarder un film le week-end et toi je vais venir avec toi تمام euh, et je vais lire un livre et écouter de la musique de la musique يبقى هنا آه، de la على ده يعني préposition de lieu hein. إلى أو ات ده حرف جر للمكان ألا دو لا ميوزيك هنا في او دايما بعد الكيو في او جو اكريغ حضرتك تقصدي هنا هنا سوف أكتب رسالة هو ده؟ اه اوكي ماشي جو vais اون لتر احنا قلنا les articles لي زارتيكل ديفيني اللي هو لو بنستعملهم بعد كده بعد كلمة lettre هضطر أقول اللتر بتاعت مين أو لمين أو كذا d'accord لكن قلت lettre هكتب آه. رسالة يبقى استعمل article indéfini Euh, que vas-tu faire d'accord je vais apprendre le français moi le week-end je hein, في je هنا اه اوكي rester je vais jouer au tennis ok je vais rester à la maison مثلا عشان اقول انا قاعد فين بس وقلنا هما الاثنين بنفس المعنى بس verbe savoir بيجي بعديه verbe بنحط بعديه في اغلب الاحيان بنحط بعديه verbe وفيرب كونيت بنحط بعديه nom اسم يعني اقول مثلا je connais Philippe اوكي او جو كوني لا لونغ فرونسيز لكن بقول je sais parler français اوكي je sais parler حطيت بعد je sais verbe على ال infinitif verbe parler فدايما سافوار بنحط وراه فيرب هو بمعنى كونيتر آه، بمعنى يعرف اوكي فده احنا عارفينه الجداد بقى اللي احنا هيبقى عندنا هنا عندنا vouloir pouvoir وديفوار طيب، دول الاسامي الافعال الاراده يريد القدره اقدر الواجب يجب ده فيرب vouloir je veux tu veux il veut on, elle veut on veut nous voulons vous voulez ils veulent elles veulent je veux يعني اريد لما اجي اطلب اطلب بالطريقه الفورمال ما بقولش je veux بقول je voudrais بالنسبه لل verbe pouvoir pouvoir هو يقدر او la possibilité, او الامكانيه يعني باللغه العربيه او بقول برضو نفس الحكايه في la forme formelle بقول جو بوغي بنستعمله أكثر في الاسئله زي ما بقول باللغه العربيه انا ممكن كذا يعني مثلا لو انا في ال classe اقول بوغي sortir انا بسال سؤال بقول هل يمكن كذا d'accord فبيجي اكتر في الاسئله بس ممكن استعمله في جمله عاديه فده فير pouvoir اوكي آه، je peux tu peux il peut elle peut آه، nous pouvons vous pouvez ils peuvent elles peuvent savoir احنا عارفينه devoir devoir اللي هو الواجب باللغه العربيه الاسم لو nom والفيرب الاثنين شبه بعض يعني في الافعال اللي فاتت الاسم اتغير عن ال verbe في ال infinitif لكن هنا ال verbe في ال infinitif زيه زي لو زي الاسم بنقول لو ديفوار او فيرب ديفوار داكور بنستعمله pour donner des ordres ou des conseils زي ما احنا عندنا آه، الامر اللي هو ال impératif احنا عندنا ثلاث طرق للامر الطريقه منهم هي فيرب ديفوار ان انا بستعمل فيرب ديفوار واحط وراه فيرب انفينيتيف اوكي يعني لو انا ممكن اقول لحد سو فيرب امر فعل من غير sujet دي طريقه لان انا ادي الامر اقول له مثلا دوغ آه، نام ممكن ادي نفس الامر او نفس النصيحه على حسب انا بعتبرها conseil ولا اوردر وديها ب verbe ديفوار بقول هنا انا اديت الامر بايه بتشو لان ده ال verbe اللي قدام tu ما قلتش سوختي او dormir ها فده اللي قدام tu فبالتالي ممكن اقول tu dois sortir او tu dois دوغميغ واضح ازاي بنستعمل verb devoir؟ D'accord. Ok, très bien. Euh, ده verbe devoir. I must بالانجلش. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. طيب هنقراهم مع بعض وبعدين هنحل عليهم هنا deux exercices وبعد كده هيبقى عندنا écoute هنا écoute de la grammaire audio. طيب هن... انا هقرا- هقراهم وانتوا تقولوا ورايا اوكي je veux Je veux. tu veux Tu Je veux. vais. il veut elle veut on veut Il veut, elle veut, on veut. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Voulons. Vous voulez. Vous voulez. Ils veulent, elles veulent. Ils veulent, elles veulent. Vers pouvoir. Je peux. Je peux. Tu peux. Tu peux. il peut elle peut on peut Il peut. Elle On, peut. elle peut. On On peut. peut. nous pouvons Nous pouvons. vous pouvez Vous Vous pouvez. pouvez. ils peuvent elles peuvent Ils peuvent. Elles peuvent. Elle peut. très bien verbe savoir طيب احنا ممكن نكتبه هنا معاهم احنا خدناه آه، نعم بس ممكن نكتبه نعيده تاني يعني بنقول le savoir ها. le savoir يعني المعرفة وهي زي verbe devoir le nom زي الverbe يجي وراه verbe je sais Je sais. Je sais. tu sais Tu sais. Tu sais. il sait elle sait on sait Il sait. Il Elle sait. sait. Elle sait. On sait. On sait. nous savons nous ah avons. Vous savez. Vous, avez. Ils savent, elles savent. Ils savent. Ils savent, elles savent. Très bien. Parce a devoir, verbe devoir. Euh, je dois. Je dois. Tu dois. Tu dois. Tu dois. Tu dois. Il doit, elle doit, on doit. Il doit, elle doit, elle doit, on doit. On doit. nous devons Nous devons. vous devez Vous devez. ils doivent elles doivent Ils Ils doivent. doivent. Elles doivent. Elle doit. Très bien. الأفعال دول c'est apprendre hein, للحفظ. طبعا هما quatre verbes ce sont des verbes du troisième groupe هما من ال... من المجموعة الثالثة ف ce sont des verbes irréguliers آه، أفعال شاذة فلازم يتحفظوا ما لهمش قواعد يعني. Pouvez lire ممكن نقرا هنا؟ euh, tu veux jour, euh, joue euh, avec nous. Tu veux jouer. Tu veux jouer avec nous. Hein? Je ne, je ne. Je ne peux pas. Je ne sou, Je ne sais. Je ne sais. Ah, ok. Je ne sais pas jouer. Ok To do. euh, to do. لسه قاريينه verbe devoir. Tu. Tu dois. Tu, tu dois apprendre. Apprendre. Apprendre. Apprendre. Apprendre. apprendre. الاو والاي لما بيجوا ورا بعض بننطقهم وا. En petit groupe بيقول لنا continuer ces débuts de phrases, chercher des phrases utiles en classe. يعني دوروا على جمل مهمة في الكلاس. Exemple, je ne sais pas écrire randonnée. ok Euh, vous devez écrire euh, les- les- la leçon ou le leçon vous devez apprendre vous devez apprendre la leçon Apprendre. يعني آه. apprendre بمعنى ايه بمعنى آه، آه، هي بتيجي بمعنيين بمعنى نتعلم بس لو انا ب- بتستعملها في على لغة اقول vous devez apprendre le français لازم تتعلموا الف- الفرنسية لكن أنا ممكن vous devez apprendre la leçon يعني لازم te ou te la leçon. D'accord D'accord. Donc, il y a un professeur en classe Vous savez Vous savez... Euh, la capitale de... la vers savoir, on l'a mis ah, en euh, Savoir. verbe. Vous savez Écrire. Euh, okay. écrire. أظني. <laughs> لا لا دي جايه في الاول يبقى اديها انت. هو انا لازم احط يعني فيرب بعديها طب انا ممكن اقول لهم انتوا تعرفوا كذا يعني انتوا تعرفوا زي ما انا قلت كده عاصمه كذا مثلا. ايه؟ احنا لو لو عايزين نحط اسم ما نستعملش فيرب سافوار ونستعمل فيرب كونيتر اللي هو بنفس المعنى اه عندنا فيرب تاني اسمه كونيتر هو نفس معنى فيرب سافوار كونيتر لما بنستعمله في الجمله بيجي ورا فيرب كونيتر ورا تصريفه بيجي اسم vous connaissez la capitale de l'Italie مثلا اه تمام لكن فيرب سافوار بيجي وراه فيرب d'accord vous savez مثلا faire l'exercice l'étudiant Je ne sais pas. je ne sais pas Je ne sais pas. هي هي- هي قالت ايه؟ يعني je ne sais pas حط حطي هنا بعد savoir برضو ده verbe savoir هنحط برضو verbe انت ممكن تقولي ايه en classe je ne sais pas انا كنت هرد على اللي هي قالته وخلاص <laughs> بس مش فاكره قالت إيه. موجود فوق اوكي اصلا هي قالت طيب. هنا او البروفيسور قال vous savez faire l'exercice هتقولي آه، je ne sais pas آه، faire l'exercice تمام je ne sais pas faire l'exercice هنا طيب <laughs> je ne peux pas يعني انا مش قادره اعمل آه، طبعا ما قلتش اعمل آه، بس اي كانت جو با اي كانت جيني بو با اكرير روندوني très bien ماشي كلكم تعملوا على l'exemple طيب اوكي اوكي est-ce que je peux و est-ce que je dois طيب est-ce que je peux يعني آه، هل ممكن can I زي بالانجلش كان اي اه اه Est-ce que je euh, je peux euh, aller aux toilettes très bien Ah, ok ماشي اوكي oui vous pouvez aller aux toilettes <laughs> هنا مش est-ce بيقولوا que كده je في الكلاس أو في الكلاس اوكي في الكلاس بيقولوا كده فعلا très bien طيب est-ce que je dois Euh, est-ce que je dois euh, jouer tennis? est-ce que je dois jouer Ah apprendre est-ce euh, euh, que je dois présenter le projet est-ce euh, que je dois présenter le projet OK ممكن بس هو جوه كلاس احنا مش بنعمل projet ممكن mon exposé مثلا l'exposé l'exposé يعني البحث بروجي اكبر شويه مشروع اوكي بس l'exposé يكون l'exposé est-ce que je dois présenter l'exposé هنعمل exercice 2 بيقول لنا compléter avec les verbes du tableau هو ده التابلو عندنا 4 verbes proposition de week-end اقتراحات لل للويكند اوكي proposition هنا عندنا آه، ليا بتقول tu faire du tennis Tu euh, peux, peux tu faire ده du- سؤال ها ده سؤال الرد عليها ش... شوفي الرد عشان تتوقعي ال- السؤال Ah, عامل ça, j'ai voulu. Ah, ok. Tu, euh, tu veux Très faire bien. du, du ski? du ski يبقى آه. tu veux ها tu veux اللي هي هنا آه. tu veux faire du ski ماركو بيقول Marco, Marco, je voudrais bien, mais, mais je n'ai... Je ne. Je ne peux pas skier. Très bien, mais je ne peux pas skier. Et toi, Flore, tu viens... Et toi. Ok, comme la d'abord Flore, euh, désolé, je n'ai... Euh, je ne. Je ne يا فيا يعني آه، tu viens يعني verbe venir يعني آه، خ- خدناه هنا خدناه هنا اوكي verbe venir اللي هو اه ي- يجي آه بالضبط كم ياتي كم أوكي. بالضبط آه je ne peux pas très bien je ne peux pas continuer la phrase كملي الجمله آه j'ai euh, travailler tout le Travailler. week-end je, هي قالت انا مش هقدر اجي اشتغل دوي جو دوا جو دوا اوكي ترافاي تو لي ويكاند تو لي ويكاند تري بيان دايما لما بندي اكسكيوز يعني لما بندي حجه او آه، بنرفض بحجه يونيك حجه بنقول يونيك اكسكيوز لما بندي يونيك اكسكيوز آه، بطريقه لطيفه بندي السبب يعني مش بقول لا وخلاص انا بقول لا عشان كذا ال excuse اللي انا بقولها دايما في اغلب الاحوال بستعمل فيها فيرب ديفوار هنا ال excuse او الحجه انها لازم تشتغل طول ال week-end فدايما لما ارفض حاجه واحب اديها سبب السبب ده بستعمل فيه فيرب ديفوار ان اونفون ا سامير طفل لمامته اوكي ان اونفون ا سامير لونفون بيقول لونفون مامين مامون مامون est-ce que j'ai, je parce que je je, je regardais la télévision, regardez la télévision euh, c'est-à-dire, ok, euh, je vous لا regarder, لا je veux يعني أريد مش هيقول آه، لها أوكي. هل أريد أ- أ- أس- je أتفرج peux, très bien يبقى est-ce que je peux regarder continue la phrase كملي la phrase re- regarder re- re- re- regarder la télévision, très bien la mère بتقول له la mère, ده مروة ah, la mère بتقول Euh, non tu dois tu dois faire euh, le travail euh, de l'école très bien بالظبط بتقول له non tu dois faire le travail de l'école لازم تعمل شغل المدرسة طب هنسمع الجزء ده اللي هو آه، à l'écoute de la grammaire Page 25. À l'écoute de la grammaire. Exercice 1. Distinguer je vais et je fais. Écoutez et répétez. distinguer يعني آه، différencier أو نفرق ما بين في النطق ها، في la prononciation ما بين je vais اللي هو verbe aller يذهب و je fais يعني أعمل I do اللي هو verbe faire آه، في في البرونونسياسيون فقط يعني هنسمع je vais en Finlande. Et je fais du ski. Je vais en Hollande. Et je fais du vélo. Moi, je reste en France. Je vais faire de la danse. Il va dire qu'il y dans la prononciation, il le V ou le F. Je fais, je vais. Ok. Donc, rythme des groupes. Verbe plus verbe. Ok. Pas d'accord. Il pas d'accord. Nous avons un a un l'accord. de l'accord. un de بنوصلها باول voyelle في الكلمه اللي بعدها اوكي اخر consonne في كلمه بنوصلها في اول voyelle في الكلمه اللي بعدها الحاله دي او ال liaison او الوصل ده ما بنعملوش لما يبقى عندنا فيرب بليس فيرب يعني هنا مش هنقول il veut aller مش هنقول il veut aller هقول il veut aller ال verbe هنا ده جاي Il va partir en Italie. Je vais partir à Tahiti. Il doit travailler le jour. Je dois travailler la nuit. Il ne sait pas du tout danser. Je peux danser toute la nuit. Qu'est-ce que ça va dire euh, Qu'est-ce que ça veut dire partir partir il veut مم. elle va partir en Italie احنا ما خدناش الفيرب ده بس partir معناها يذهب فيرب partir وفيرب aller هما تقريبا نفس المعنى أوكي؟ بس بنستعمل اكتر partir للمسافات البعيده لو اقول انا مثلا je pars à Paris أوكي؟ انا ذاهب او اذهب فالباغي بعيد علي لكن هقول جو في الكسندري اوكي هو تقريبا نفس معنى يذهب بس للمسافات البعيده آه، بس برضه المسافات البعيده ممكن استعمل فيها بالي بس اكثر استعمال partir للمسافات البعيده والي المسافات القصيره دي شبه هاجر كده لا هاجر ايميجري ايميجري فيرب تاني خالص يعني ايميجري واضح هنا امتى بنعمل liaison وامتى ما بنعملش liaison حرف الاش ده ممكن ساعات نعمل فيه liaison ممكن ما نعملش الاش ده بيبقى فيه نوعين من الاش في اش muet وفي H aspiré بنسميه كده aspiré ال H muet زي اوتيل كلمة اوتيل لو انا كتبت كده des كده كده هعمل liaison هقول des hôtels عملت liaison بين ال S هنا بتاع الكلمة اللي آخرها كونسون الأش كأنه مش موجود احنا دايما بنبص على الحرف اللي بعده الحرف اللي بعده هنا فويال فعملنا وصل أو liaison ما بين O وال S وال S لما بتيجي ما بين اتنين فويال قبليها فويال برضو بتتأذن عملنا ليزون الاش ميوي او الاش اسبيري الاثنين ما بينطقوش بس واحد بنعمل فيه liaison والتاني ما بنعملش فيه liaison لو انا كتبت كده دي دي ايرو ايرو يعني هيرو بالانجلش او ابطال هنا مش هقول des zéros آه، مش هقول دي زيرو اوكي هقول des héros مش هعمل بقى ال liaison مش هعمل الوصل ده ليه لان كلمه ايرو الاش بتاعها اش اسبيري مش اش ميوي هتقولوا لي ازاي طيب نعرف ال H ده آه، muet ولا اسبيري مفيش قاعده y a pas de règle ده مع la pratique مع الممارسه يبقى هنا هكتب liaison liaison في القرايه او في ال prononciation بيبقى في liaison وهنا هكتب با با دو ما مفيش liaison c'est clair ده جزء في ال phonétique ده جزء في البرونسياسيون في النطق آه، خلوا بالكم برضو عشان انا ملاحظ في النطق ان je بننطقها je و ne بننطقها ne لما تقولوا je ne المفروض تتكتب كده تنطقوها j'ai ni j'ai بقت حاجة تانية خالص آه. ده بقى فيرب افواغ و n'est ده بقى verbe être في ال négation عمرهم ما بيجوا كده اصلا يعني بس هو كل واحد فيهم ادى معنى اخر فجونو يعني جنو مش جيني برونسياسيون مهمه جدا لانها بتغير معاني الجمل اوكي او الكلمات l'heure l'heure اللي هي الساعه une montre الساعه اللي بتتلبس في الايد دي اسمها une montre او la montre سو بورت لا يعني بتتلبس في الايد verbe se porter. L'horloge. ساعة الحائط نسميها لوغلوج ساكروش مير verb ساكروشي يعني بتتعلق على الحيط السؤال اللي بنسأله على الساعة هيبقى quelle heure est-il أو il est quelle heure أو في سؤال بصيغة أخرى vous avez l'heure la نترجمها عندك الساعة آه بمعنى الساعة كام يعني هو عايز عايز يقول لك عايز يعرف الساعة اللي بيقول لك كده vous avez l'heure او avez-vous l'heure او ممكن نقولها بتوتومون tu as l'heure او as-tu l'heure الرد على كل الأسئلة دول هيبقى il واقول الساعة بس كده il est verbe être واقول الساعة عاوزين نقرا الساعة عندنا لا فاسون فورمال أو أوفيسيال الطريقة الرسمية أو ال formal هقرا الساعة كأنها digital كأنها نيميريكا ديجيتال أونلاين numérique رقم نقطتين وبعدين الدقايق كل اللي احنا هنعمله في في الطريقه الرسميه ان انا اقرا الساعه بدل النقطتين دول هحط كلمه اور اش دي بمعنى كلمه اور وهبتدي اقرا الساعه زي ما هي مكتوب كده هقول ما احنا قلنا لفوق الي الي 12 بالليل بنقولها مينوي بعد كده عندنا الساعه واحدة واحدة بالليل برضو ها il est une heure بالليل il est deux heures heures هنقول إلي est إلي دوزوغ تروزوغ كاتروغ لحد ما نوصل للساعة 12 الظهر. il est douze heures douze اللي هي اللي هي 12 douze heures هنحط s هنا كده طيب بعد الساعه 12 آه، آه، الظهر هنكمل بقى هنكمل 13 14 الى 13 يعني كاني بقول الساعه 13 وهكمل الى 13 14 15 16 18 19 20 لحد الى لحد 23 اوكي اللي هي الساعة 11 طيب ازاي نقرا بقى الأرق... لو وراهم دقايق احنا الساعة بتبقى مكتوبة كده آه، الساعة وبعدين نقطتين والدقايق لو الدقايق مثلا آه، كده احنا هنحط مكان النقطتين دول كلمة اخ بس كده هنقول إلي 23 ساعة بالظبط 38 دي لا فاسون اوفيسيال الي كلير واضحة؟ طيب لا فاسون فاميليير او كورونت ما عندناش PM و AM les moments de la journée احنا عندنا اربع اوقات في اليوم le matin midi الظهر لابخي ميدي بعد الظهر عندنا le soir الليل le soir من 12 بالليل لحد 12 الظهر هو ده ال matin هو ده الصبح le matin بعد كده الظهر اللي هو midi اللي هو midi اللي هو الظهر هنا بنسميه midi بالطريقه العاميه بنس او بالطريقه الدارجه بنسميه midi ما بنسميهوش دوزور احنا هنا كنا قلنا لو انتوا واخدين بالكم هنا كتبنا الي دوزور اوكي لكن هنا سميناه midi 12 بالليل بنسميها minuit و12 الظهر في الطريقه العاميه فقط بنسميها midi ولو هي 12 وربع هقراها ازاي؟ انا هقول اول الاوقات وبعدين هندخل بقى في الدقايق وربع ونص والا ربع وكده عشان انا هنا يعني هكمل يعني في العادي بقول douze heures وبعدين اكمل حاجه بعديها لكن لما هقول midi هكمل حاجه بعديها ولا مش هقولها لا هكمل هكمل عادي جدا هي فكره الساعه 12 بس اسمها بيتغير بدل دوزور في الطريقه الرسميه بنقولها midi وهنقول الدقايق بعديها عادي مفيش مشكله تمام لابخيمي دي او بعد الظهر دي بتبقى ما بين 12 الظهر لحد 5 مثلا في في الشتاء في l'hiver لحد 8 ليتي في الصيف le soir la nuit آه، تبقى الليل بقى اوكي آه، لحد 12 لحد مين مين لحد 12 بالليل هو ده الاسواق هنستعملهم مكان كلمة PM و AM في الطريقة الدرجه يعني أو العامية أو مثلا الساعة 12 و 5 هنقول إلي ميدي سانك إلي ميدي ديس 12 وربع بنقول إيكار il est midi et إيكار وربع 12 20 il est midi 20 لو الساعة 12 ونص il est midi et demi. D'accord et demi. لو انتم شايفين ان عندنا حرف الاي e اللي هو الاند ده بيجي في الربع وفي النص فقط لكن في الدقايق ما بيجيش مع الارقام بالظبط كده ما بيجيش مع الارقام بيجي في الربع وفي النص النص الثاني من من 30 لحد 60 للساعه اللي بعدها بنقراها ازاي 12 35 35 هقول إلي هشوف الساعة اللي بعدها وأقول إلا آه كده هشوف هقول واحدة إلا 25 الي 1 heure moins 25 الي 1 heure moins 25 يعني الساعة واحدة إلا 25 لو الساعة 3 40 il est 4 heures 4 heures moins 20 يعني 4 إلى 20 moins 20 وهقول دي لا دي ممكن تبقى 4 إلا إلا تلت تبقى الصبح اللي هي الفجر يعني هتبقى du matin وممكن تبقى بعد الظهر وممكن تبقى de l'après-midi من النص للحد 60 آه، بنقول موا موا موا مع كل حاجة مع الأرقام مع إلا ربع مع كل حاجة لو ساعة مثلا أربعة كده 45 هقول إلي 5 اور Moins quart. Il y a 4 heures. 4 heures. 5 دايما ابتداء من خلاص عديت ال 30 ببص الساعه اللي بعدها واقول الا واحسب آه. الدقائق اللي مو... اللي هيفصلوني عن الساعه اللي بعدها واقول الا الدقائق دول اللي هي كلمه موا ممكن تبقى دي سواغ او de l'après-midi او بعد الظهر او تبقى 4 آه، 5 آه، الا ربع الفجر تبقى دي ماتان PM l'AM, c'est le en français. matin, du soir, de l'après-midi. La façon officielle est plus facile. C'est plus facile. Quand on a. un Rendez le verbe se rendre verbe se rendre se rendre يعني un verbe aller al بمكان euh, rendez-vous هو l'impératif بتاع rendez-vous quand on a un rendez-vous rendez-vous l'abréviation RDV quand on a un rendez-vous on, on peut نستعمل verbe pouvoir là اللي خدناه النهارده on peut arriver ممكن نوصل نوصل للميعاد يا اما à l'avance اوصل قبل الميعاد ممكن اوصل à l'heure يعني في وقتي بالظبط وممكن اوصل en retard à l'avance يعني قبل الوقت قبل ميعادي يعني في ميعادي متأخر هو غير تأخر في حاجة كمان ار دي في مون رونديفو اي ا بنستعمل verb اتر وبنحط وراه ال préposition ا عشان اقول الساعة بقول معادي على الساعة او الساعة الفلانية مون رونديفو اي ا الساعة 10 مثلا مون رونديفو اي ا 10 لو انا بتكلم formel معروفه ان ديزور دي الصبح لو انا عايز اقول 10 بالظبط فبقولها بالطريقه دي مون رونديفو اي ا 10 بيل بيل يعني بالظبط او 10 تابونت تابونت اللي مستخدمه اكتر اللي هي اول واحده بيل لما اقول الساعه الى 10 بيل يعني الساعه 10 بالظبط اوكي بيل كابونت دي برضو ممكن نسمعها بس مش مستعملة كتير دي الأكتر احنا كده يعتبر خلصنا كل ال vocabulaire حوالين الساعة عندنا بس لانترفال اوغير اون يعني ساعة لكن آه، وبتبقى مينا لكن ان اوغير يعني ميعاد اوكي زي rendez-vous كده ان غير بس rendez-vous يبقى حد مستنيكي بس ميعاد ممكن يبقى ميعاد القطر فالقطر مش مستنينا يعني اوكي فكلمه اوغير بتبقى كلمه ماسكولا يعني ميعاد لما اقول كده ان انترفال اوغير ان انترفال او délai كاسكو سا في دير ديلي وكاسكو سا في دير انترفال انترفال فتره زمنيه الفترة الزمنية بالظبط الفترة الزمنية الانترفال اوغير دايما بنستعمل معاه 2 ا from 2 اوكي 2 ممكن اقول مثلا de 6 heures à 10 heures مثلا فال intervalle او الديلي اوغير اوكي آه، آه، اللي هو الفترة الزمنية من الى اوكي فبنستعمل معاهم 2 ا يبقى لو أنا عايز أقول معادي في الساعة الفلانية بقول أه بستعمل أه ده يبقى عليها أكسون آه. أه ما عنديش أنا هنا أكسون بس المفروض يبقى عليها أكسون آه. ولو فترة تبقى دو أه okay from to نقاط بس هو ده كل الفوكابيلير حوالين ال l'heure حوالين الساعة وطريقة قرايتها بالطريقتين ال formel وال familier. الساعة احنا خلاص اتكلمنا عليها التاريخ التاريخ هو هنا بيقول لنا إلي ني كون فيرب ناتر فيرب ناتر يعني آه، اتولد بنستعمله دايما في الباسي كومبوزيت دايما في الماضي لان ما حد ما, ما ينفعش نقول لا او حد بيتولد بيقول انا بتولد دايما بيقول آه، انا اتولدت اوكي او هو اتولد اوكي ومش بقول هو بيتولد اوكي مش هتكلم على واحد هو لسه بيتولد ف فدايما فيرب نيتر ده verbe بي دايما بيجي في ال passé composé وده اللي هنشوفه المره الجايه خلينا نتكلم ال passé composé ال passé composé سهل جدا اوكي مش صعب بس محتاج مذاكره مش هنتكلم عليه كله هنتكلم على المبدا بس تعريفه هو ايه لو انا كتبت مثلا je ترافاي انا بشتغل je ترافاي ا باريس مثلا انا بشتغل في باريس اوكي ده verbe في البريزون اوكي عندنا sujet وعندنا verbe اوكي لو هحول الجمله دي في في الماضي هكتبها كده جي افاي ا Paris انا اشتغلت في باريس اوكي جي ترافاي à لو انتم ملاحظين عندنا verbe افوار هنا جاب قبل verbe ترافاي ادي exemple تاني لو هنا كتبت هنا فبالتالي عندنا ال passé composé هو متكو هو ليه اسمه passé composé يعني ماضي مركب اوكي كومبوزي يعني مركب هو مركب من ايه مركب من فعلين هنا لما قلت جي ترافاي ا باري احنا عندنا اول فعل ده verbe avoir وتاني وتاني فعل ده اللي هو الفعل اللي انا عايز اتكلم بيه في الماضي اللي هو فيرب ترافاي يبقى عليه accent وهنا نفس الحكايه هنا عندي verbe être وعندي ال verbe اللي انا عايز احطه بقى في ال passé composé اللي هو كان فيرب سورتير آه، اوكي وحطيته في ال passé composé بقى sorti بالطريقه دي هنا ما نف... هنا لو واحده اللي بتتكلم او واحد بيتكلم ترافاي هيفضل زي ما هو مش هيتغير لكن هنا اللي بيتكلم لو لو ماسكولا هتبقى كده لو féminin بنزود او وبالتالي هنقول ايه هنقول ان ال passé composé بيساوي ايه بيساوي يا إما verb avoir أو verb être زائد بنسميه participe passé du verbe participe passé du يعني participe passé الفعل الثاني اللي هو اللي انا عايز احطه هو في الماضي اللي هو الفعل اللي انا عايز احطه في الماضي ده هو ده اللي بنسميه بارتيسيب باسي دو فيرب هو ده ال passé composé هو آه، عشان كده هو مركب هو مركب دايما من فعلين يا اما الفعل الاول بيبقى يا اما افوار يا اما اتر والفعل الثاني بيبقى اللي هو الفعل اللي انا عايز احطه في الماضي الفعل الاولاني اللي هو بيبقى يا اما افوار يا اما اتر ده بنسميه فعل مساعد بنسميه اوكسيليير يعني اوكسيليير يعني مساعد آه، بس انا هقول كده بس ومش هنتكلم تاني عن ال passé composé عشان في قواعد هنتكلم عليها المره الجايه هكتب هنا كلمه اوكسيليير بدل كلمه فير اوكسيليير اوكسيليير كلمه اوكسي يعني مساعد اوكسيليير يا اما افوار اوكي هنا يا اما افوار يا اما اتر زائد بارتيسيب باسي du verbe دي قاعده قاعده نحويه بس كلمه اوكسيلير ممكن نلاقيها مثلا نلاقيها في اللغه مستعمله غير الجرامير خالص ممكن نلاقي مكتب نقول مثلا دي بنسميها استيريكس طيب الاستيريكس دي هنقول ان اوكسيلير بنقول مثلا les auxiliaires de la santé يعني les إيه auxiliaires de la يعني مساعدين الصحة اللي هم les infirmiers, الممرضين, les ambulanciers, مسعفين باللغة العربية, les auxiliaires de justice أو مساعدين القضاء يعني أو العدالة يعني وزارة العدل يعني justice okay. زي مين؟ زي les greffiers مثلا les greffiers les greffiers اللي هم بينادوا على القضايا لو انتوا تعرفوهم آه، ده بنسميه جريفي اللي هو بيبقى قبل كل قضيه بيندع على القضايا وبيرتبها وكده اوكي آه، فمعناهم ايه فمعنى كلمه اوكسيل يعني مساعد من غيرهم الاطباء ما يعرفوش يشتغلوا اوكي نفس الحكايه هنا القضاه مش هيعرفوا يشتغلوا من غير ما ان واحد ينظم لهم آه، هي حاجه مساعده اه مش اساسيه بس حاجه مساعده واساسيه انهم يعرفوا يعملوا شغلهم نفس الحكايه passé composé مش هنعرف نحط ال verbe في الماضي من غير ما ما نستعين ب verbe يا اما اتر او افوار يساعدنا ان احنا نحط ال verbe في الماضي في الماضي في ال passé composé واضح سكلير معلش هتتنطق ايه تاني اوكسيليير auxiliaire auxiliaire oui auxiliaire ايه هم الافعال اللي بيجوا مع être وايه هم اللي بيجوا مع avoir برضو ليها قاعده وهنشوفها المره الجايه هنشوف ان احنا عندنا افعال مع être افعال مع avoir و... وعندنا سبع افعال بالعدد ممكن يجوا مع être ومع avoir على حسب الجمله عامله ازاي هنشوف كل الكلام ده المره الجايه